Eh, Secerahnya Alhamdulillah saya berpuas hati dan amat gembira karena kita dapat buat program uh, outreach, uh, program outreach vaksinasi untuk di kawasan Paliman Kimanis dan khususnya kita pusatkan di Kampung Ulu Kimanis Batang 14 lah. Jadi ini merupakan uh, program rintis di parlemen kita. Saya berharap akan lebih banyak lagi program outreach yang dapat kita buat. Nah, saya eh, amat terima kasih atas kerjasama semua pihak, terutama kepada pejabat daerah, Papar, kemudian ada pihak KKM, Jabatan Kesehatan Negeri, dan juga pihak Sakit dan juga UPPM Mengawan lah. Jadi ini adalah salah satu alternatif cara yang kita cadangkan kepada pihak kerajaan supaya kita perbanyakkan program outreach. Karena apa? Untuk memberi peluang dan juga memudahkan ya, rakyat dan juga community supaya dapat menerima vaksin. Oleh karena kalau kita minta mereka datang ke PPB agak jauh ya, dan menyusahkan, jadi kita permudahkan proses ini supaya mereka datang dengan cepat dan uh, ini salah satu cara mempercepatkan vaksinasi lah tidak hanya tertumpu di PPP tetapi juga secara program outreach dari kampung ke kampung ya. dari mukim ke mukim ini salah satu approach atau pendekatan yang cukup berkesan bagi saya jadi saya minta Dio nanti akan akan perbanyakkan lagi dan kenal pasti ya, di IPP kenal pasti tempat mana lagi yang sesuai kita buat program outreach ini supaya semua rakyat dapat kita pastikan dapat divaksinasi ya, secara cepat supaya kita boleh uh, mewujudkan herd immunity. Immunity kelompok itulah sasaran kita. Jadi bagaimana untuk mencapai itu, kita percepatkanlah program vaksinasi ini. Bagaimana mempercepatkannya? Salah satu cara buat program outreach lebih banyak. Nah, jadi terima kasih banyak agar program dapat kita teruskan dan diperpanjangkan pada masa-masa akan datang. Hari ini sasaran kita kalau kalau semua hadir mungkin dalam 1.000 orang lah. Nah, saya difahamkan vaksin tersedia untuk hari ini adalah 1.000 dos. 1.000 dos untuk hari ini disediakan. Jadi setakat jam ini sudah hampir 500 orang, Alhamdulillah sambutan cukup baik. Ini adalah kesadaran ya, di kalangan masyarakat cukup tinggi. Ya, Alhamdulillah. Kalau untuk seluruh parlemen, di mana saya rasa mungkin dalam 10 ke 15 peratus. hampir 20 persen. Nah, tapi saya masih lagi menunggu data yang lebih tepat. Nah, di sebelah membakut berapa banyak sudah divaksinasi. Ya. Saya menjagakan eh, sampai bulan uh, eh, Agustus pengunjung ini kita beli dapat 35 peratus. Itu syarat kita lah mudah-mudahan. Ya. Terdahulu lebih 2.000 dos vaksin pertama berjaya diberikan kepada warga penduduk kampung pengat kecil, Kudusan, Beringis, dan penduduk sekitar pada program outreach CITF Papar yang berlangsung dua hari di Dewan SMP Nalat dari 30 hingga 31 Julai lalu. Ahli Don Kawang merangkap pengurusi Yayasan Sabah Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar berkesempatan meninjau ke program berkenaan dan beramah mesra bersama para petugas kesehatan dan warga penduduk setempat yang hadir. Turut mengiringi pegawai daerah Hasli Jabli, PPM Dunkawang Rosli Ibrahim, serta pemimpin masyarakat setempat.